我上次站在类似这种场合是十一年前，呃，所以其实还蛮不习惯的。那，呃，就是虽然写的慢、写的少，可是总希望自己的作品可以被更多人看见，所以我就选择了这个舞台来发表。那很感谢台湾推理作家协会。 持续的办这个这碗比赛，到现在我还可以再参加这样子，那希望他们可以继续努力的办下去，谢谢。哎，哎，不好意思，请等一下，因为说我们有光线的问题，所以请往后站一点，请站在这一个点，这样拍照讲的要好看。 <laughs> 不好意思，因为我刚刚有跟其他的，就是先到，所以刚刚的话要没关系，只是需要拍照一下就好了。 <laughs> 对，谢谢。OK，好，谢谢。哎。